Aku pun tak tahu mengapa Janji-janji anda Janji-janji anda Ternyata cuma canda patah hatimu, Bestie. Kita terlalu cantik untuk depresi. Slap down! bukan cewek matre tapi kalau nengok cowok pelit itu rasanya kayak ih najis